我是说二十元。哦，好，二十元。好，好，来，来，上去，上去，上去，整个身体上去，好，坐好。嗯。开启。哈哈哈哈哈哈！哎哈 <laughs> 旅客，本日野牛游戏已结束，请勿再试场，以免发生危险。请下车。哦，嗯，哦，这样。